Estamos aqui no segundo episódio do canal do Sebra Paz. Hoje nós temos como convidados o Gabriel Aguirre, secretário-geral uh, do, do COSI, o Comitê de Solidariedade Internacional e Luta pela Paz da Venezuela, e o nosso secretário-geral do Sebra Paz, José Reinaldo Carvalho. Nós vamos tentar é, colocar um pouco em perspectiva a situação na Venezuela hoje, com um contexto da situação na América Latina, mas é, instigado pela nova agressão, pela nova ofensiva do imperialismo contra a Venezuela, com a tentativa de invasão da capital para é, o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Então, eh, José Reinaldo, você quer fazer uma introdução um pouco sobre a situação atual na América Latina? Muito bem, meus cumprimentos à nossa querida Moara, diretora de comunicação do Sembra Paz e o nosso querido Gabriel Aguirre, do COSE, Combativa Organização pela Paz e a Solidariedade com os Povos é, na Venezuela. E uma entidade muito ativa no quadro da, daquelas entidades todas que conformam o Conselho Mundial da Paz. É um prazer compartilhar com vocês e com o público da TV Sebra Paz, o canal do Sebra Paz no YouTube, essas ideias, essa conversação, esse diálogo que nós vamos fazer aqui. É, primeiramente, eu quero desejar ao nosso público saúde, proteção, muitos cuidados nesse momento trágico para a humanidade. É um momento em que uma pandemia de um, uma doença desconhecida é, revela todas as mazelas do modelo neoliberal, porquanto é, os sistemas é, de saúde pública é, se apresentaram completamente destroçados, sucateados, incapazes de atender às demandas da população. Claro que uma situação pandêmica é uma situação especial, é, obviamente que as condições de atendimento é, não, não seriam as mais confortáveis numa situação de, de uma pressão enorme de demanda por atenção médica, mas o que se viu, inclusive nos países é, desenvolvidos, os países capitalistas, é, foi uma tragédia social e tem sido. Particularmente o nosso povo brasileiro é, vítima é, de um não só do modelo neoliberal e do fracasso é, das suas políticas que destroçaram o serviço público, mas é vítima, em particular, de um governo genocida, um governo que desdenha ah, da doença, um governo que ignora ah, os ditames da Organização Mundial de Saúde, que desconhece a, a consciência científica da comunidade médica, é, não somente os médicos, mas todo o pessoal de, é, que, que, atua na área da saúde, e no afã de, é, de manter os privilégios de uma minoria de opressores e exploradores, ele prega abertamente que a população deve manter-se em defesa e prossegue uma política que é inaceitável até mesmo para os padrões do seu Ministério da Saúde, que já recomendou uma série de medidas que o, aquele titular do Palácio do Planalto, é, que sequer merece o título de presidente, é, ele não, não obedece aos ditames da própria, é, do próprio Ministério, de, de, dos próprios setores da administração pública que ele tinha a obrigação de é, chefiar e comandar. É, então, eu queria dizer essas palavras iniciais sobre esse problema que nos afeta a todos, né? E desejar que, que cada um de nós e todo o nosso povo é, tenham capacidade de se proteger e de praticar a solidariedade. É, esse momento de, de pandemia e de uma crise sanitária se combina com uma crise multilateral é, da economia capitalista internacional dos modelos neoliberais, conforme já assinalamos, é, e se entrelaça com uma situação de uma ofensiva brutal do imperialismo estadunidense e algumas potências aliadas a ele é, contra os direitos dos povos e a soberania nacional. Particularmente, a América Latina está vivendo um momento difícil porque é, o imperialismo estadunidense mancomunado com as oligarquias locais, com as classes dominantes de muitos dos nossos países, é, o imperialismo estadunidense conseguiu reverter uma série de conquistas políticas, econômicas, sociais e geopolíticas que tínhamos alcançado, os nossos povos tinham alcançado, no período em que é, vigoraram governos democráticos, progressistas, patrióticos, a exemplo da Revolução Bolivariana, que segue vigente, mas aqui no Brasil, os governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, é, no Equador, o governo do, do Rafael Correia, na Bolívia, o governo do presidente Evo Morales, é, na Argentina, felizmente agora revertimos de novo, mas houve um, um momento em que eles conseguiram afastar os progressistas e nacionalistas populares do poder é, na Colômbia, onde hoje está em vigência um governo de natureza fascista, de extrema direita, como o do Brasil, no Uruguai, onde eles conseguiram derrotar a Frente Ampla, e naqueles lugares, naqueles países, onde eles não reverteram as nossas conquistas, é, a ofensiva é brutal. Haja vista o que ocorre contra a Venezuela bolivariana, o que ocorre contra Cuba, socialista, o que ocorre contra o governo nicaragüense, o governo popular do presidente Daniel Ortega. É, particularmente eh, né, nesse quadro de contraofensiva reacionária na América Latina, ressalta é, a reversão das políticas de paz, porque a América Latina conseguiu proclamar-se como uma região de paz, mercê de uma atividade diplomática correta no âmbito da CELAC, comandada pelos nossos governos progressistas, e o imperialismo estadunidense faz de tudo para trazer para cá é, um ambiente de guerra, de instabilidade, do que as incursões é, golpistas e as tentativas intervencionistas na Venezuela são um exemplo eloquente mas o nosso companheiro Gabriel vai falar sobre isto. Então, eu queria ressaltar que no retrocesso promovido na América Latina, há uma tentativa de reverter as políticas de paz. Em segundo lugar, a reversão das políticas desenvolvimentistas, nacionais e patrióticas, e integradoras, porque os nossos países, apesar de não termos conseguido ainda, porque não houve tempo histórico de não termos conseguido, naquela década virtuosa, é, superar todos os problemas que foram deixados pelo colonialismo e por dezenas e dezenas de anos de opressão, nossos países avançaram muito em termos de conquistas econômicas, conquistas sociais e desenvolvimento nacional integrado, mercê também das políticas corretas, no plano da ALBA, no plano dos acordos eh, bilaterais, no plano do Mercosul, uma nova configuração, no plano da CELAC. Enfim, essas políticas hoje estão em xeque e os nossos países se abrem novamente é, à voracidade dos monopólios internacionais sediados nos Estados Unidos. Os nossos países se abrem de novo à voracidade dos monopólios internacionais é, financeiro, do capital financeiro internacional, sobretudo estadunidense. Então, esse é o segundo plano de reversão das conquistas. E, para terminar esse comentário mais geral e introdutório, o problema é na cena geopolítica, porque é, a América Latina, com as políticas de integração que levou a efeito, que os nossos países realizaram, é, nós conseguimos formar um polo geopolítico que se concentrou em torno da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e caribenhos, em que nesse mundo é, de transição da ordem mundial, em que surgem novos fenômenos, em que emergem novos atores, é, inclusive atores progressistas, como é, por exemplo, a China socialista, um mundo em que se vão formando é, diferentes polos de disputa do poder, a América Latina estava credenciando-se a ser um desses polos, através da CELAC, e através de políticas de paz, e através de políticas independentes, de parcerias internacionais importantes, é, e através da própria presença do Brasil no BRICS, que prossegue, mas se tornou algo um pouco rebaixado em relação ao que era antes. Então, nesse último aspecto, eu quero ressaltar o rebaixamento do papel geopolítico da América Latina, que estava dando uma contribuição importante a um novo balanço de forças na esfera internacional e agora é, com o alinhamento automático e a submissão absoluta do governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro ao imperialismo estadunidense, a balança a balança está pesando para o lado é, favorável ao domínio imperialista. Agora, nós temos confiança em que os países revolucionários, Cuba, Venezuela, é, a Nicarágua e as forças políticas revolucionárias e da paz e do desenvolvimento e da defesa da soberania nacional em todos os nossos países, seremos capazes de reacumular forças e recolocar os assuntos que interessam aos povos na ordem do dia. Então, era a primeira é, observação que eu poderia fazer para iniciar a nossa conversa. Obrigado. Claro, muito obrigado, Zé. Foi muito, muito importante colocar isso tudo em contexto, realmente um, ehm, para contextualizar não só o tema específico de hoje, mas enfim, a, a a, nuestra lucha actual atual, E inclusive temas de los próximos episodios. Gabriel, espero que hayas entendido todo. Me habías dicho que si hablamos despacio entiendes el portugués. <laughs> Así que si quieres comentar, empezar un poco, claro, con el contexto, hablar, claro, del tema más reciente, em, del intento de invasión, de incursión en, en Caracas, pero también comentar un poco lo que dijo a José Reinaldo, em, sobre todo en relación con, el, con la posición de Venezuela en todo eso. Eh, por favor, adelante. Claro. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Muchas gracias a Cebra Paz por hacernos la invitación, una organización hermana, amiga, dirigente importante eh, de la solidaridad internacional y de la lucha por la paz, específicamente en el contexto del Consejo Mundial de la Paz, no es por menos que la presidenta del Consejo Mundial de la Paz de vuestra organización. Para los pueblos latinoamericanos, realmente el esfuerzo que hace Sebrapaz en la lucha continental por preservar y mantener la paz en, la región y también en la solidaridad internacional con todos los pueblos que estamos enfrentando y resistiendo la agresión del imperialismo, realmente Sebrapaz ha sido una organización muy importante en esta dirección. Y sobre todo en la solidaridad con Venezuela. cada vez que ha existido una escalada de agresiones contra nuestro país, ha estado allí Sebra Paz al frente en la primera línea de debate, expresando y manifestando solidaridad con nosotros. Y eso primeramente en nombre de nuestra organización, en nombre del pueblo venezolano, queremos agradecerlo y queremos hacer llegar este, esta salutación y este agradecimiento a toda la organización y a todos los activistas. Indudablemente, como lo señalaba José Reinaldo, eh, estamos en un contexto bastante complejo en el marco de una profunda crisis del sistema capitalista a nivel mundial que ha sido agudizada como resultado y como consecuencia del brote de esta pandemia del COVID-19 que ha puesto de manifiesto los principales problemas y las limitaciones del sistema capitalista. De esa crisis, el imperialismo, en su forma desarrollada, sus monopolios, han expresado y desarrollado sobre nuestros países una campaña de agresión con el objetivo principalmente de obtener sus recursos estratégicos, con el objetivo, por supuesto, de controlar las rutas comerciales con el objetivo de controlar los nuevos mercados y la fuerza de trabajo a disposición. En esa dirección es donde se inscribe todo este actual cuadro a nivel mundial. Y Venezuela, eh, particularmente, está en el centro de la disputa interimperialista. Y está en el centro por algunas razones. Eh, principalmente Venezuela posee ingentes recursos estratégicos necesarios para todos los monopolios norteamericanos. Y ese recurso, uno de esos recursos importantes, es precisamente el petróleo. Venezuela es el país que posee 293 mil millones de barriles de petróleo. Adicionalmente a eso, Venezuela posee reservas gasíferas en grandes cantidades, distintos minerales como el coltán y otras reservas naturales. Así como nuestros pueblos latinoamericanos poseen grandes recursos y por eso el imperialismo afianza y fortalece su doctrina de considerarnos como el patrio trasero bajo la base de la doctrina Monroe en el objetivo de poder controlar todos los recursos que existen en el continente. En esa misma dirección, Venezuela está en el centro de esa disputa. Pero adicionalmente a esto, como lo señalaba José Reinaldo, Venezuela estuvo al frente del resurgimiento de un conjunto de gobiernos progresistas, populares, democráticos de liberación nacional en América Latina que formaron parte de ese dique de contención a la recomposición a los planes hegemónicos del imperialismo estadounidense. Si pudiéramos decir que desde Venezuela se abrieron grandes perspectivas en esa dirección de la integración regional. Esas instancias que se construyeron como la CELAT, como la UNASUR, como el ALBA, como Petrocaribe, instancias con distintos signos, con distintas características, pero casi todas dirigidas y apuntando en la dirección de poder romper con la dominación del imperialismo en el continente, poder avanzar en la integración regional que nos pudiese señalar en un rumbo hacia la unidad latinoamericana esa unidad latinoamericana que necesitamos nosotros para poder impedir que se imponga la lógica de dominación imperialista y que nuestros pueblos efectivamente puedan construir su futuro. Ahora, esa agresión del imperialismo contra nuestro país se ha desarrollado de forma sistemática, de forma recurrente y de forma agresiva eh, en los últimos años con mayor nivel de intensidad. Ahora sí, una ofensiva que ha tenido su expresión en los distintos niveles. Ha sido una ofensiva que se ha expresado en lo diplomático, ha sido una ofensiva que se ha expresado en lo político, ha sido una ofensiva en lo económico, ha sido una ofensiva que también se ha expresado en el ámbito militar. En todas esas direcciones, el imperialismo no ha cesado sus planes contra Venezuela. Y por eso hemos dicho nosotros en distintas oportunidades que los planes del imperialismo contra nuestro país son planes multifacéticos. Todos aquellos quienes piensen que Estados Unidos solamente está convencido de cumplir con Venezuela en el marco de una agenda democrática y un marco de transición, de elecciones libres, como lo reclama, realmente no está comprendiendo bien el problema de la agresión contra nuestro país. Eh, lo hemos dicho en distintas oportunidades. En los mecanismos que han venido empleando Estados Unidos sobre las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que son las conocidas como sanciones económicas, ya nos han generado cerca de 130 mil millones de dólares en pérdidas para nuestro país el saqueo de nuestros recursos de nuestra filial petrolífera, petrolífera de en Estados Unidos, valorada en mil millones de dólares, los fondos líquidos de Venezuela retenidos en los bancos estadounidenses como Citibank, en el nuevo Banco Europeo y en otros países del mundo donde se encuentran inclusive también reservas de oro retenidas a nuestra nación. Ahora, todas esas acciones que ha emprendido Estados Unidos son un robo descarado a Venezuela. La acción principalmente, hace dos semanas, Estados Unidos había decidido destinar 350 millones de dólares que tenía Venezuela depositado en Citibank a su Reserva Federal. Entonces, cuando eh, desarrolla una operación de este tipo, nosotros podemos afirmar efectivamente que el imperialismo está comportándose en, este, en esta última etapa de una forma gangsteril, como ha sido, de una forma expoliadora y saqueadora de los pueblos. Y en el caso de Venezuela, este bloqueo que se ha recrudecido, que hoy nos está generando inmensas dificultades en el país para importar alimentos, para importar medicina, para poder suministrar la gasolina que necesitan los distintos sistemas de transporte público y privado para poder mover la economía en el país. Todo este resultado son consecuencias directas del bloqueo contra nuestro país. Cuando un campo petrolero, una máquina que se encarga de la perforación de los pozos petroleros, tiene que buscar un repuesto que se encuentre en Europa inmediatamente. Cuando se conoce con el serial de que esa máquina está en Venezuela, se le impide a nuestro país importar los repuestos para esa maquinaria. De esta forma concreta se expresa ese recrudecimiento del bloqueo contra Venezuela, que son los nuevos formatos de guerra que ha venido empleando el imperialismo contra los pueblos, y particularmente formatos de guerra mucho más criminales, mucho más genocidas, porque además son silenciosos y generan un mayor número de muertes. Hasta el día de hoy, desde el 2014, que iniciaron las sanciones contra el país en esa orden ejecutiva firmada por el presidente Obama, se han producido no menos de 40.000 muertes de venezolanos, producto del bloqueo directamente. Es decir, una persona que no puede conseguir la penicilina, que no puede conseguir un antibiótico para tratar una enfermedad, que no consigue los distintos insumos médicos que le permitan atender un diagnóstico de forma oportuna, una víctima directa de ese bloqueo genocida contra nuestro país. Adicionalmente a eso, por si fuera poco, pues el imperialismo no le bastase con las medidas coercitivas unilaterales, también nos amenaza con la guerra. Nos amenaza a través de sus bases militares instaladas en el continente, nos amenaza de la cuarta flota que se encuentra en la región y también bajo las operaciones que desarrolla el Comando Sur. Esta acción, por supuesto, agresiva, directa, donde el imperialismo muestra su fortaleza y en distintas oportunidades ha declarado públicamente que todas las opciones se encuentran sobre la mesa, incluyendo la opción militar. Y el jefe del Comando Sur, en una oportunidad hace cuatro meses escasamente, declaraba a una televisora, Fox News, en Estados Unidos, decía, es muy fácil lo que debe entender el presidente Nicolás Maduro. Él debe entender que la salida del poder puede ser una bala en su frente. Y él tiene que entender que nosotros tenemos esa capacidad. Son unas declaraciones abiertas que dijo uno de los altos dirigentes del Comando Sur en nuestra región y que, por supuesto, forma parte de esa campaña de intimidaciones, de provocaciones, de amenazas contra los pueblos con la arrogancia que solamente maneja el imperialismo. Recientemente, la semana pasada, como ustedes ya conocen y muchos deben también estar en conocimiento, se ha desarrollado una incursión mercenaria en Venezuela. Una incursión encabezada por distintos componentes específicamente eh, venezolanos, colombianos y también estadounidenses, que han sido atrapados en nuestro país, por supuesto que planificaban un conjunto de acciones terroristas, desestabilizadoras, entre las cuales estaba prevista, por supuesto, el secuestro del presidente de la República, de otros altos dirigentes del gobierno, supuestamente para ser enjuiciados por Estados Unidos, en el marco de un delito que se ha querido construir en el marco de ese expediente que contra Venezuela sobre la base de supuestas operaciones del narcotráfico. Entonces, toda esta campaña que se ha construido muy de forma muy cínica y de forma realmente grosera contra Venezuela ha degenerado toda esta situación. Ahora, cuando en Venezuela se señalaba sobre la presencia de estos grupos mercenarios en el mundo, la opinión pública internacional solía ridiculizar estos argumentos y señalar que era parte de una acción descarada de Venezuela para desviar o para distraer la atención sobre los asuntos y los verdaderos problemas de los venezolanos. Entonces, hacía falta que ocurriera una situación de este tipo, donde hay unos mercenarios de origen estadounidense, otros de origen venezolano, con, por supuesto, con muchas pruebas que demuestran no solamente la vinculación del gobierno estadounidense, sino también la vinculación del gobierno eh, colombiano y también, por supuesto, la vinculación con el títere del imperialismo, Juan Guaidó, donde firmó un contrato que se muestra con su firma, donde se muestra un audio, donde él específicamente está justificando este contrato de compra de armas y de operaciones militares en Venezuela que iban indudablemente a generar terror en nuestra población y que podían desencadenar una guerra civil en entonces, sobre la base de estos temas que se han venido tratando y de, esta incursión mercenaria, que quizás podemos profundizar un poco más adelante, para no extender mucho esta parte introductoria, Moara, eh, indudablemente nosotros tenemos que rechazar toda la perspectiva y la iniciativa que ha tenido Estados Unidos de emprender contra nuestro país acciones militares de forma directa o de forma indirecta. Esto es lo más común que ha hecho Estados Unidos en los últimos años en el mundo. Contratar empresas militares, grupos mercenarios, con el objetivo de poder hacerse del el control de los recursos de ese país y, por supuesto, del poder político en esas naciones. Gracias, sí, es una, buenísima em, introducción y también una un poco eh, de forma general un poco la, imagen que tenemos desde, desde América Latina y también de otras partes del mundo eh, sobre, <clears throat> sobre los precedentes, ¿no? Lo, que es, lo que está pasando en, Latinoamérica desde antes de, de, un evento como este que, como dijiste, pone aún más evidente qué es lo que está pasando en contra de, del gobierno legítimo y elegido de, de, Venezuela, ¿no? Si es que hacía falta <laughs> alguna evidencia más concreta de, de cuáles son los planes y cuáles eh, la falta de límites del imperialismo para, para, poner en marcha sus planes, ahí están ¿no? las evidencias. Eh, quería comentar que aquí en, en, Portugal salieron algunas noticias de que el asesor de Juan Guaidó dijo que Guaidó al final no había eh, dado su acuerdo con la operación, que habían hecho el pago, pero que Silvercorp, que es la la empresa que hizo la operación eh, la hizo de, su propia voluntad, <laughs> como si fuera algo eh, ahora para salvar Juan Guaidó, ¿no? porque como no salió bien, <laughs> eh, así que es increíble que los medios de comunicación todavía hacen este tipo de, de servicio. Ah, ¿Queréis añadir algo? Bueno, yo quería rápidamente, ya que llegamos al tiempo... uhum. é, comentar o seguinte: primeiramente, que apesar de todo o cerco midiático, é, entre ontem e hoje, é, a mídia foi obrigada a divulgar algumas informações. E, apesar dessas declarações que deram os assessores do João Guaidó, não deixa de ser uma confissão de culpa. Está provado e confessado que o João Guaidó estava involucrado na operação. Então, nós temos aqui nessa tentativa de incursão do território venezuelano, tentativa fracassada, porque o sistema de defesa do país funciona, a vigilância do povo funciona. É, nesta tentativa, ficou patente, mais uma vez, a aliança do João Guaidó com o imperialismo estadunidense e a extrema-direita colombiana tal como tinha ocorrido no golpe, na tentativa de golpe de 2019, no começo do ano de 19, o Guaidó como agente do imperialismo, o Guaidó como títere dos Estados Unidos, para desestabilizar o país, para comprometer a paz do povo venezuelano. Desculpa te interromper, só até para é, em linha do que, com o que você está falando, dessas mesmas matérias que, que eu estava citando, que eu realmente devia ter deixado mais claro, é, é, é isso, eles tentam é, dizer que o Juan Guaidó não deu o ok final necessário para uma operação dessa, porque a operação, no fim das contas, estava ainda mal montada, não é que ele, por princípio, era contra aquilo, né? Então, realmente, Exato. deixei ainda mais claro. Ele estava envolvido de qualquer maneira. Bom, e chama atenção, então, isso, mais uma vez, essa aliança do com o imperialismo, ele como títere, é, o envolvimento da Colômbia, direto, porque a Colômbia acaba sendo o campo de treinamento desse pessoal. E no que nos diz respeito aos, a nós brasileiros, é, neste contexto de ameaças crescentes à revolução bolivariana e à soberania nacional da Venezuela, o governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro toma uma medida visando a criar um ambiente latino-americano hostil à Venezuela, como essa questão de, é, de expulsar os diplomatas venezuelanos do nosso país. É, medida essa que foi suspensa temporariamente pela Suprema Corte, mas nós não sabemos por quanto tempo. E chama a nossa atenção que a imprensa brasileira está cheia de informações de que a cúpula militar do Brasil estaria muito é, insatisfeita com a decisão do, do Supremo de suspender do Supremo no Tribunal Federal, é, mostrando que a cúpula militar brasileira, embora não tenha ainda autorizado uma ação mais direta contra a Venezuela, mas ela sim, a cúpula militar brasileira é intervencionista e aliado do imperialismo nessa aventura anti-venezuelana. Por isso que, e concluindo, por isso que o Sebrapaz é, publicou uma nota de solidariedade irrestrita, de solidariedade indeclinável, de solidariedade incondicional com os nossos irmãos venezuelanos, e que, que se, por um lado, o governo de extrema-direita do Brasil é títere também do imperialismo na, nas tentativas de atacar a Venezuela, nós, como parte do povo brasileiro, é, vamos envidar todos os nossos esforços para impedir que isso aconteça, chamar a atenção da consciência nacional e empenharmos-nos é, na solidariedade, que é essa é a nossa missão. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de transmitir essa mensagem do Sembra Paz e quero agradecer muitíssimo ao companheiro Gabriel, pelas informações e análises muito lúcidas que apresentou aqui sobre o quadro venezuelano. Um abraço e obrigado. Queria, naturalmente, o Gabriel deve ter novas considerações a fazer. Obrigada, Zé. Realmente também queria Queria agradecer o Gabriel e, o próprio Zé Reinaldo pelas, pelas análises e pedir para o Gabriel Eh, por favor, <laughs> hacernos una, una conclusión o una, un resumen de lo, que, lo que hemos debatido y si quieres también algún mensaje eh, sobre la situación ahí ahora, en este momento, por favor. Sí, bueno, eh, gracias Mora, gracias José Reinaldo. Indudablemente en nuestro país, nuestro pueblo se mantiene en alerta, nuestro pueblo se mantiene siempre movilizado. Eh, cuando recrudecen las agresiones contra el país, cuando el imperialismo más aprieta eh, su feroz brazo contra nuestro pueblo, cuando el imperialismo eh, intensifica sus amenazas y sus agresiones contra Venezuela, más unidad patriótica existe en nuestro país, más compromiso existe en nuestro país, más moral se encuentra en nuestro pueblo y más conciencia en nuestro pueblo de las verdaderas amenazas y de quien realmente representa hoy un peligro. Hoy el imperialismo es enemigo de la lucha de todos nuestros pueblos en el mundo y de nuestros pueblos latinoamericanos. La paz en el continente se encuentra siempre en riesgo. Mientras exista el imperialismo, no será posible conquistar la paz estable y duradera en el mundo y en nuestro continente, en nuestra región. Por eso nosotros tenemos que hacer hoy más que nunca reafirmar el compromiso de esa proclama de la CELAT 2014 de América Latina como un territorio de paz y libre de militares. Esa consigna y esa proclama tenemos que seguirla promoviendo, impulsando desde nuestras organizaciones. Por eso, la lucha no solamente del pueblo venezolano, la lucha es del pueblo brasileño por expulsar al fascista de Jair Bolsonaro, de restituir la democracia en Brasil y de construir por supuesto, un mejor futuro para el pueblo brasileño, que forma parte integral y fundamental de la integración latinoamericana. La lucha es del pueblo colombiano de poder construir una paz en su país y poder superar al narcoterrorista gobierno de Iván Duque. Y así, en, en general, en nuestra región. Desde esa perspectiva, nos gustaría decir, por supuesto, que desde el COSI nos mantendremos movilizados, nos mantendremos en campaña, por la lucha en el continente, por la solidaridad internacional, como hemos hecho una consigna, las hemos hecho nuestra, una consigna que ha levantado el Consejo Mundial de la Paz. Nos quedamos en casa, pero no nos callamos. Y en esa misma dirección debemos seguir ganando la conciencia de los pueblos y específicamente de nuestro pueblo venezolano, eh, con el objetivo de denunciar y demostrar cada vez más el rostro y la naturaleza criminal del imperialismo eh, hacia los pueblos del mundo. Entonces, en esta dirección realmente nos corresponde agradecer infinitamente la solidaridad a todos los pueblos que han levantado sus voces en solidaridad con Venezuela, al pueblo brasileño que se ha movilizado en distintas oportunidades en solidaridad con nuestro país, a la organización Cebra Paz, que ha sido bandera en la solidaridad y en la lucha por la paz. Entonces, desde nuestro país, vaya un fuerte abrazo y el compromiso de que nos mantendremos firmes en la resistencia en Venezuela. El imperialismo podrá amenazar, el imperialismo podrá agredir, el imperialismo podrá intentar torcernos el brazo. Pero en nuestro pueblo hay conciencia, en nuestro país hay espíritu indomable de revolución y de, sobre todo de liberación. Entonces, en esa misma dirección nos mantendremos firmes en resistencia y aquí habrá siempre un dique de contención a los planes hegemónicos del imperialismo y sí, representamos una amenaza, una amenaza a sus planes de recomposición de la dominación en el continente. Nos hemos convertido hoy en la principal piedra de tranca de los intereses del imperialismo junto a Cuba en América Latina, pero que no es una lucha solo de Venezuela, que es una lucha de todos nuestros pueblos latinoamericanos. En Brasil el pueblo está en la calle, en Brasil el pueblo se encuentra reclamando mejores condiciones de vida, se encuentra reclamando un gobierno que realmente exprese sus intereses y esa es la lucha de todos nuestros pueblos. Entonces, muchísimas gracias, Moara, muchísimas gracias, José Reinaldo, por la oportunidad. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y con esas palabras fuertes de, resistencia y de lucha, también acordarnos de, la solidaridad eh, entre los pueblos que se fortalece incluso en Estados Unidos con varias actividades y, declaraciones del, propio eh, Comité Estadounidense por la Paz, ¿no? que, dice que, y declara que estas políticas no son hechas en su nombre o el nombre del pueblo, pero de, las élites que siguen ah, articulando sus planes de ofensiva en contra de Latinoamérica y Venezuela. Bravo, muchas gracias, fuerza, seguimos juntos y juntas y hasta la próxima.